These two are my holy grail. Palagi ko siyang dala-dala in case pag nanonood siya ng TV, this Human Nature Hair Smoothing Hair Serum para sa buhok ni Karen. Sunblock na may 50 SPF. Ito, dala-dala ko siya palagi na naka-compartment na siya. everyone, welcome back to my channel and today we are here in a hotel. We're gonna be spending our weekend here and what I'm gonna be sharing to all of you are the things that you can find inside our toddler bag. So this is our toddler bag. Ang dami kong nalalagay inside at di siya ganun kamahal. I've been wanting to buy jujube but then uh, nagka-pandemic, and hindi na kami masyadong lumalabas. So, I was thinking kung practical ba to buy na hindi naman palaging nagagamit. What I like about this is, um, aside sa marami kang nilalagay inside, talagang easy access lang siya. Kasi naka-class, naka-snap na opening lang siya. Ang dali din niyang linisin kasi I don't know kung anong material to. Basta glossy yung material niya. So, madali siyang um, i-disinfect. Tsaka yung inside is medyo, um, I don't know if this is microfiber or what, pero parang suede-like material. Ito yung ginagamit ko. Dito ko nilalagay yung mga gamit ni Cara every time umaalis kami ng bahay or every time nagbabakasyon kami. Yung dalad, daladala ko siya palagi kasi nandito na lahat. That's why pinili ko rin tong bag na to kasi talagang easy There's one bag that I really like. Jujube yung brand. I'm still thinking kung um, dapat ko pa ba siyang bilhin after this or ito na lang talaga. Uh, binili ko to sa H&M I forgot the price and super good ng material niya. So, at saka, ito nga, uh, papakita ko sa inyo. This one, naka-snap lang siya. This, one, snap mo lang siya. That's how you gonna open and close the bag. But ako, I prefer not to close it kasi para hindi siya magkaka-stress dito sa side kasi masyadong puno yung bag. I always see to it na nalalagay ko lahat. I want inside the bag, talagang organized siya. Hindi siya makalat. So, naglagay na ako ng organizer. Papakita ko. So, yeah. This is the bag. And what's inside? First is ito. Um, pangpunas ng pawis ni Kara. Marami to, but then, ito lang yung nilagay ko for today. I also have with me my breastfeeding cover here. Para anytime, pwede akong magpa-breastfeed kay Kara. Kasi Kara is still on direct latch breastfeeding. And then, I also have here the organic baby wipes. Gustong gusto ko siya kasi hindi siya masyadong dry. Hindi siya ganun ka super wet. And I have it extra large. And what I also have here is this Clorox Expert disinfecting wipes. Kasi every time lalabas kami or kakain sa labas or kung saan man kami pupunta, um, di maiiwasan na humahawak si Kari sa mga chairs or tables. So, we always see to it na napupunasan namin siya beforehand ng disinfecting wipes. What else? There are times na naghahanap si Karen ng mapaglilibangan niya. Mommy, get it, baby. Like this. Oh, yeah. Like now. Like this. Like this. Yeah. Can you show it? Okay. Um, this is a um, sketch pad. And then, ito yung book niya. And then, this one is the colored pencil. daladala ko siya palagi so that uh, may gagawin siya while waiting sa food namin or if not, um, para hindi siya lakad ng lakad sa restaurant. And next is this one. It's a laundry pouch. Ito yung nilalagyan ko ng mga extra damit ni Kara. So, depende kung saan kami pumupunta. But then, um, pag mga short time lang outside, uh, one or two sets of clothes lang yung dala, dala ko. Like from top, then pa extra panty, and shorts or bottom in case may mga in case marumihan yung damit niya after eating or pagpawis na pawis na or if not um, If not, <laughs> or if not pag baka, baka, baka lang may mga uh, poop and wee-wee accidents. So, at least, dala-dala ko siya palagi. And I also bring with me this one. This Human Nature Hair Smoothing Hair Serum para sa buhok ni Cara. Nilalagay ko siya every time um, nagkikinky na yung hair ni Kara. I also bring with us this one. Um, Cara's anti-rad eyeglasses. Palagi ko siyang dala-dala in case pag manonood siya ng TV or nagamit siya ng cellphone or tablet. Uh, protected palagi yung eyes niya. I also bring with me mosquito repellent stickers. Dinidikit ko lang siya sa damit ni Kara. And what I like about this brand, this is Tiger... There. Tiger Balm. Um, di siya masyadong masakit sa ilong. And this one, I bring face mask may face mask ako at mayroon din ako, ah, may cloth mask ako. And then, meron ding disposable na K94. I don't know if it's really K94 but whatever. It, yun yung sinasabi ng label. At meron ding yung parang katulad siya ng surgical mask but then pang kids lang talaga siya. Dala ko din palagi is our nasal spray. Dalawa to One for, one for us, and then one for Cara. What else? And this one. It's very important. This is a Mastella sunblock na may 50 SPF. So there. Also, I always bring with us a yung cap or wide brim hat ni Cara. Kasi there are times na pagkalabas mo talaga is super mainit and then sometimes parang nakakatamad na gumamit ng payong. Next is this one. This is a, a anong tawag dito? A jacket or a coat. Mm, this one. May hood siya at mayroon din siyang ganito. Um, I like this kasi just to cover up lang. Sometimes kasi pag umuulan sa labas, like yung you're outside and then suddenly umulan, then medyo nagiging malamig na yung air condition inside. So, I always see to it na meron siya. I also have this. These two. These two are my holy grail <laughs> pagdating sa mga scratches or mga mosquito bites. I assure you, I don't know ha kung mag-work siya for you. But for us, this is really helpful. Oh, this one also. These are Kara's vitamins. We have sanggob the Celine and Growy. Um, palagi ko siyang dinadala so that kahit saan man kami magpunta pag oras na ng vitamin ito, this one is, wala lang, dala-dala ko lang siya palagi. In case may, wala naman siyang allergies, but then, um, in case lang may nakain na nag-allergy, right then and there, mapapainom ko siya para maiwasan na yung mga complication. And, paracetamol. SOP to, hindi lang naman yata ako ang gumagawa dito. But, uh, dinadala ko tong mga as-needed medications pag medyo matagal yung time na lalabas kami. Kunwari, mga 8 hours kaming nasa labas or 6 hours kaming nalabas. Basta mga more than 4 hours kaming nasa labas. Ba, hindi natin alam, ba diba? Um, suddenly, lang natin. And then, malayo tayo sa pharmacy. I think this one, ito yung last sa... Ito yung sinasabi ko na organizer ko inside the bag. Uh, I like this kasi super kasha siya sa bag. At ang dami kong um, nalalagay inside na naka-compartment na siya, especially with the, um, with the vitamins there. Ito, daladala ko siya palagi. Um, nilalagay mo to siya sa mga socket. Like now, nag-check-in kami sa isang hotel. So, there are mga outlet na open. So, nilalagyan ko siya nito para hindi siya ma malagyan ni Kara ng kung ano-ano. And also this pouch. Oh, this is not Kara's thing, pero nilalagay ko lang siya dito in case of emergency. Ano to? Um, BP, BP apparatus. Yeah. Dala-dala ko siya palagi. This is a speed manometer and a stethoscope. And lastly, wala na siyang laman. ganon karami yung lagay, ko dito. And lastly, this is a, this is my medicine pouch. Medicine and emergency pouch. So this is for everybody na. This is not just for Cara. Inside is a, this one. This is an ear thermometer. A pair of earplug. This, Hindi siya mag-focus. Yeah. Anti-allergy medicine. It's Verlix. Tapos, Biogesic. Another pain reliever. Naka-set na pala siya. This is for 3 doses already. Wala lang. Just, just to be sure na ready palagi. And lastly is this one. Super important. An Flora. So that's it. I hope you learned from today's video. And uh, this things, ito yung nag-work for us. So I don't know if it's applicable to you or not. But then, um, baka may naisuggest ako na hindi nyo pa nalalagay sa toddler bag nyo or hindi na kailangan sa toddler bag nyo. So I hope you liked today's video and if um, you'd like to suggest more um, video contents na ilalagay ko sa channel ko, please do so and leave it in the comment section below. And please don't forget to like and subscribe in our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell icon so you won't miss our next video. That's it for I'll See you next time. See you in my next video. Bye! Bye. Don't forget to subscribe on your channel. Goodbye! <laughs> <laughs> Thank you.